umugisha guhindura umugisha ibyo uzabireba iravuga ngo nzaguha umugisha nongere nguhe umugisha guhindura umugisha Aleluia, aleluia. Zago rumo de chá, no rumo de chá, muito rumo de chá, e tu sabe ela. Zago rumo de chá, no rumo de chá, muito rumo de chá, e tu sabe ela. Zago rumo de chá, no rumo de chá, muito duro, duro, até chave, tu sabe levar. and then we dance we praise and then we wind out are. Yeah. I know icyo uhanuye ku buzima bwawe kiba twaririmbaga indirimbo mukandeba mu by'ukuri turi guhanurira ibyacu mm. ibyanjye nabitahanye sinzi nimba wowe wabitahanye bisaba kwizera kugira ngo uhanurire ibyaha oh haleluya indirimbo yanjye kuyivaho hanura ijambo pasita yavuze niyo ndirimbo yahisiza uje hano uhita uyiririmba numva ni ikimenyetso cy'imana mu by'ukuri buri muntu wese uri hano muhaguruke mu byubahiro byanyu tubagonga muhanurire ibyanyu kuko uyu munsi ikintu uri buhanurire icyo kintu uri buhanurire mu kwizera haleluya mu kwizera kiraba sinzi icyo ari cyo ugiye guhanurira sinzi icyo ari cyo ugiye kubwira imana ariko oh my jesus nizeye ko icyo uri buhanurire kiri busohore nizeye ko icyo uri buhanurire uyu mugoroba kiri busohore mu izina ry'umwami ushobora byose ngo hanurire ibyawe nk'indirimbo ubyumve nk'isengesho ah, We give you glory, Jesus. Oh, I know. uwo mwami atanga nta mubabaro wongeraho umutisha utanga uruzuye nta mubabaro wongeraho umutisha utanga uruzuye nta mubabaro wongeraho amaca yaragwiriye inyoni zararorotse mu kirere amafi yo mu nyanja yaragwiriye wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma uza imbere ya nshuti zeye wibaza ko mbikunda kurusha umuntu Ushimere yadutizeye Bibaza ko mbikunda kurusha umuntu Bigatuma ushimere yadutizeye Za guha umugisha Notera umugisha Guhitara umugisha idusabire Za guha umugisha Notera umugisha tu sabiduría. Aleluya, aleluya, o aleluya. Ndabwo ngo não umugisha nongere nguhe umugisha guhindura umugisha Aleluia, aleluia. Zago rumo de chá, nodero rumo de chá, poeta rumo de chá, e tu sabe ela. Zago rumo de chá, nodero rumo de chá, poeta rumo de chá, e tu sabe ela. Zago rumo de chá, nodero rumo de chá, rumo de chá, e tu sabe ela. nkaba ndi gusenga nakibuka ahantu imana yankuye nkabibwira ngo ni njye wa wundi ni njye wa wundi yego spiritual mother buri wese wakandagiye kuri ubu butaka ukuri busohoke mu izina ry'umwami ushobora byose ukuri busohoke muri uriya muryango oh my goodness oh my goodness ubuzima bwawe kandi urasohoka ubyize birasaba kubanza kubyizera urasohoka muri uriya muryango ah! ah! urinjiye haleluya urasohoka muri uriya muryango uri undi muntu kakubwira akandi kantu abari ari bukubone abari ari bukubone abari ari bukubone abari ari bukubone aba bukubone barabona icyo amaso yabo atarabona ijwi ryawe nibavuga barumva ibyo batarigera bumva biva kuri wowe oh my god munsi y'izina ry'imana ishobora byose nkorera umuntu uri busohoke hano uyu munsi you're not living the same like you came today in the name of jesus amen amen uko waje ntago ari kuri busubirayo umwongera menshi cyane arakoze nzungu uba ureba agasimba k'iminota itanu aho ngaho ejo turakomeza gahunda ejo muzazinduke kare kubera ko ejo tutavuga ubutumwa batatu kandi beza nk'abo twari dufite uyu munsi muzaze kare uyu munsi kubera ko ari umunsi wo gutangira habaye gutinda no gutinda ariko ejo muzaze muri benshi kandi muzinduke saa tatu gusenga abaririmbyi ejo bafite umwanya uhumya tuzatugu n'abandi baramyi batandukanye nka ben na chance na nande ha tilari de fan de la za la benize la gare de sofare de nije wawundi wahoraga imbere yuzuye amarira ngarutse gushima We'll be right back.